Kylie a teste, de Palvin az arca Belül akar lenni mindig, mikor be van baszva olyan a rossz esték következik És a fülembe sugja a verzém nem akarok tudni róla, hanyadika van ma Nem akarok beleszeretni ebbe a csajba A nevemet a negyedik pohár után a brekára varnál A kedvenc lánc a tenyerem volt Ruha nélkül töltött még volt wow, wow, wow. a foga A hangunk az ágma, az utca meg a szoba Zavarna, de ő a körmét is belém vájhatja a tel olyan repeatbe megy az én dalom Ő akar vezetni és ezt most hagyom A bolyod ért a fegyvert fogok, hogyha rátámadnának Aztán mindig kosár, cingár Sportkocsi tele benzinnál a rúgja el Úgy mint a soha többé nem jönne holnap Gyöpenge én táncol, nem élvezi Szamba, rumba, le sem a léptei Csókja édeni, más nem érteti van, ami örök Körcéásig lettek már a fölösleges körökön Egy bűnöző angyal a váhők mögött elbújva Elbújva Mégis feltőlem, még vagyok a villám Becsapodik talán még a cunamit is bírnánk Úgy csak szörföld meg Gyere baby, szörföld meg Yeah hajnalok Hozzá bármit tölts valamit a Nincs az a pénz, ami elpazarol Az alkohol pont most jól alagol ah, ah, ah egyik csaja, pedig a jogra jár Bedobok egy rágó cigi szagú a szám Felegek felett érzi magát minden menet után Én vagyok felül a szájába lóg a kereszt medálja Rooftop Perignon 70k 13 ezer kalória sör Ó, oh, oh, oh, feltaláljuk magunkban nem lesz gáz Mint ha mi lennénk a fini lesz föl Szemüvegem Dior, Dior, Dior Ba is iszok, ameddig bírom, bírom, bírom Mindegyik haverom egy ikon, ikon, ikon Ó, oh, ez egy kurva jó nap lesz Reggelre leszedem a sztorimat, innen a gram parton Toi n'es De mer och så katten tar du Finor en givet på här Ljuden gör direkt pazarol Az alkohol pont most jól adagol minden szétdobva A földön csak csikkek meg pár szoknya Az Excel már mással van szétfolyva Ezért rakom magam félholtra Be, be nem a szigeten a Duna kötepén Most valahol az alkohol valamiért pont jól adagol A gól. a véremből Állok meg két kört ingyen csapolok de nem kalm, ezer fan már rám a parton Honnan egy nyílt a cím? Ez van, lesz a Duna parti akton Élőben forog egy film Mi ez a dallam a fejemben, mik a melódiák oh, Amik azt súgják, hogyha nem érzed jól magad minden percért kár Talán nem lesz diplomám, de a rosszul kell döntenünk Fél óránként egy pohár, jövő nyáron majd felülünk De addig jól érzem valamit, táncolunk késő hajnalokig Hozzá bármit, csak valamit, ah, csak rámarkom ellene, ez az. Jó,